Gaur, gura kaleak zeharkatu ditugu asmo berarekin, hausardia berarekin eta mezu argi batekin. Hau ez da hemen amaitzen. Ez dugu txiko hainbeste izerdiz eta borrokaz lortu dena zuntzi dezaten. Bizimodu erraza ez duen langile auzo bat gara, inoiz ez du izan. Auzo honetan, gerok, geroz eta jente gehiagok ditu oinarrizko premiak bete gabe. Eta duela gutxi, pertsona bat kalean hil zen bizitoki duin baten faltagatik. Etzerik gabeko pertsonei aterpeak kendu eta turistei eskaintzen zaizkien hiri honetan. Etxegabetzeak ezagutu ditugun gure auzoan, non erosketa zaizkia gero eta zaiagoa den, non egunero ikusten dugun lehen mailako harreta pairatzen dituen gabeziek sufrimenduz, minez eta gaizotasunez jantzitako etorkizun batera garamatzatela, berezikil bizilagun haulenak. Arreta eman gabeko telefonoak, itzaron hilara amaigabeak, itzorduen atzerapenak. Itzaron zerrenden eta gaztu farmazeutikoen igoera. Derivazioak eta usatzu privaturikiko itunak, mehinbeinetko tasuna eta sektore plantillen finkatze falta. Guk argi daukagu, pazienteak eta administrazioko eta osasuneko langilok guztiok narrialdura honen biktima izaten ari gara. Eta argi daukagu, alaber, gure azerrea eta zumindura, osasun sistemaren eta gure osasun zentroaren narrialduraren arduren dunen gana bideratu behar dugula. Ez da segurtasun arazo utza. Ala saldu nahi badigute ere. Egiturazko arazo bat da eta neurri ausartak behar ditu lehen mailako harreta eta osasun publikoa indartzeko. Hori posible egingo duen inbertzio publikoen politika baten bidez. Arrotzapea usolanek gurea dena aldarrikatzen eta defendatzen jarraituko du. Asko doakigulako horretan. Kalean ikusiko dugu elkar. Bere jendearen neurrira egindako auzo baten alde, gora arrotzapea usolan.